Salut! Uh, astăzi vreau să vorbesc despre a acta. <laughs> Pentru că sunt actriță, mi se pare un verb important, nu știu dacă se poate traduce în engleză. Uh, tocmai am avut uh, cursul cu părinții și copiii la mine în sufrageria asta, pe care am denumit-o Silvia Art. Și te invit și pe tine, dacă ai un copil, să vii sâmbăta de la 3 și jumătate la noi fac o reprezentare a ce înseamnă pentru mine a acta. Hei, salut! Salut! Hei, cu cine vorbești? Pe mine nu mă bagi în seamă? Ba da, dar uh, am văzut că sunt filmată acolo și uh, vreau să mă adresez uh, oamenilor de acolo, de dincolo, de, de ecranul ăsta. Hei, lasă-i pe ei în pace, te rog foarte mult să-mi vorbești numai mie. Nu da, da, am înțeles, nici nu știu ce să-ți vorbesc ești un uh, fioros dinozaur. Lasă-mă în pace. Mm. Vedeți ce urât se poartă cu mine? Hmm, hei, ce faci, mă muști? Hmm, nu, vreau doar să mă prietenesc. Dar văd că nu știi să te prietenești. Ia, cum ai putea să te prietenești? Uh, de exemplu, ai putea să îmi vorbești mai frumos, nu să îmi spui să, îmi spui să nu mai vorbesc cu ei. Hmm, bine, atunci vine nicio idee. Cum aș putea să mă împrietenez? Pentru că tu te-ai format așa răutăcios. Ia fi, încearcă să fii mai bun. Vreau să fiu mai bun, să mă împrietenesc cu această frumusețe. Mm, bine, uite. Vrei să fii prietena mea împreună cu ei? Da, așa, da, cum să nu? Um, um, ai uitat să spui cum te cheamă. Mă cheamă dinosaurul, saurul și pe mine uh, poneiul, neiul, <laughs> mă bucur. Mm. Pentru voi ce înseamnă acta? Pentru mine acta înseamnă a convinge o asemenea frumusețe să o se împrietenească. Înseamnă deci a convinge. pentru mine acta înseamnă a fi atentă la nevoile celuilalt. Mm. Foarte multe lucruri despre acta. Pentru tine ce înseamnă acta?